бас хөдөлмөрт. Эрхэм үзэгч та хамгаалan сайн байна уу? Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газартаа хамтран зохион байгуулж байгаа халамжаас хөдөлмөр нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч танд Арга ханга аймгаас хүрэхэд бэлэн боллоо. 55.3 мянган км квадрат газар нутаг хамран орших Арга ханга аймаг 27055 өрхийн 94994 хүн бүртгэлтэй байна. Аймгийн хүн ам нь насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө залуу бөгөөд тэгээс 14 насны хүүхэд 31.2%, 15-аас 34 насны хүн ам 32%, 35-аас 64 насны хүн ам 32.4%, 65 буюу түүнээс дээш насны хүн ам 4.4%-ийг тус тус эзлэж байна. 2021 онд гаргасан аймагуудын өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээгээр 15 дугаар байрт эрэмдлэгдсэн бөгөөд өнгөрсөн оныхоос өссөн үзүүлэлт гинэ. Жил бүр тоологддог мал тооллогоор Архангай аймаг 6 сая 166 мянган мал тоолуулсан амжилтаар тэргүүлж байна. Байгалийн үзэглэнт газар аялал жуулчлал цагаан эдээгээрээ алдартай архангай нутаг эрчимдсэн малаж явах хой газар тариалныг сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжүүлж байна. Энд 57 мянган хөдөлмөрийн насны иргэн аж төрж амьдарч байгаа. Халамжаас хөдөлмөрт урайлгын хамгийн гол цөм хэсэг болсон хүнсний эрхийн бичиг авдаг 1600 өрх байсан бол шинжлэгдсэн журмаар 1100 өрх болж буурч тэр дунд байсан хүмүүсээс олон зуун иргэн халамжаас хөдөлмөрт буюу ажлын байртай хөдөлмөр эрхлэгч болон дэвссэн, дээшилсэн ийм сайн мэдээтэйгээр биднийг угтаж байна. Арангаа аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын хамт олонны үйл ажиллагаатай үзэгч та одоо танилцаарай. За Бат найрамд дарагт өдрийн мэндийг хүргэе. Ажил төрөл лайвтай тухтай тавтай сайхан байна уу? Сайхан байна. Та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За танай хамт олонны үйл ажиллагааг сурвалжлахаар бид хүрэлцэн ирлээ. Монгол орны бүтэн тойроод хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газруудын үйл ажиллагааг төрийн бодлого хэрхэн хэрэгжиж байгаа, иргэдтэйгээ яаж хамтарч ажиллаж байгаа тухай танилцах. За түүнийгээ цэгцтэй боловсруулж олон нийтэд хүргэх ийм зорилготой манай сурвалжлах баг явж байна. Ойролцоогоор 95 мянган хүнтэй Архангай аймагт 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газар үйл ажиллагаагаа өрнүүлж байна. 19 суманд 21 мэрэгжилтэн, үлдсэн мэрэгжилтнүүд нь 50 орчим мянган хүн амтай аймгийн төвдөө төвлөрч байна оронтоо нэмэх шаардлага тулгамдсан бөгөөд 2-оос 3 оронтоог заашгүй нэмэх хүсэлтэй байгаагаа ерөнхий газартаа уламжлаад байгаа гинэ. 90 мянган хүний дунд 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байдаг. За тэгчгээ тэр олон хүнсний эрхийн бичгийн айлуудыг энэ олон ажилгүй байгаа залуучуудыг тэр олон хөгжлийн бэрхшээлтэй өрхлөх болсон эмэгтэйчүүдийг ахмад настнуудыг бүгдийг нь хамарч ажиллана гэдэг бол энэ том ажил шүү дээ. А гэхдээ та бүхэн амжилттай хэрэгжүүлж чадсан нэг зүйл бол цахимжилт байна. Энэ бол бас иргэд болон төрийн албаныхны хоорондын үл ойлголцол болон за цаг үрэлт за сул одоо илүү зардал нааш цаашаа явах гэх мэтчний олон асуудлуудыг ойлгомжгүй байдлуудыг бас тайлсан. Одоо захимжилтын тухай ер нь хэр амжилттай хэрэгжиж байна. Захимжилт амжилттай хэрэгжиж байна. Нийтдээ халамжийн 28 төрлийн үйлчлэгээ захимжиж чадах. Аа энэхүү захимжсан захим Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжсэн шүү дээ захимжих асуудал маань захимжих э, ажил маань хийгдээд ерөнхийдөө одоо 22 онд бол дуусгана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. А энэ жилийн байдлаар бол 28 үйлчлэгээ захимжаад байгаа. А ер нь бол иргэд цахимаар үйлчлүүлнэ гэдэг бол өөрөө дөрөв хэллээ цаг хугацаа хэмжиж байгаа. Дээрээс нь одоо эдийн засгийн хувьд тухайн айл өрхийн хувьд бол хэмнэлт гарч байгаа. Дээрээс нь цаг цав. Маш их хугацаа хэмжиж байгаа. Тэгэд ч манай иргэдтэй харьцаж одоо нүүр тулж өдөр бүр нүүр тулж харьцдаг мэрэгчлэтнүүд маань бол арай жоохон ажил нь хөнгөрч байгаа. А яагаад тэгэхээр иргэдтэй нэг бүрчилж уулзаж тайлбарлаж хэлж ярьж ойлгуулна гэдэг бол маш хүнд ажил байдаг. А тэр ажил бол одоо би бас өөрөө тийм ажил хийжсэн. Тэ. Тэгээд тэр ажил бол э, орой бол нэг зодуулж нүдүүлсэн юм шиг л болцсон байдаг шүү дээ. Ер нь бол айгүй их ядарч оюуны стресст ордог ийм ажил байгаа тий. Э, та одоо энэ 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг ахлаад энэ одоо 95 мянга орчим хүн амтай аймагт үйлчилж байгаа. Дандаа хүнд асуудалтай, уур бухимдалтай, тулгамдсан хэрэгцээ шаардлагатай юм хүмүүс танаа хаалгыг татаж орж ирж байгаа. Нэгэн ч одоо юу гэдгийг нэг сайхан тав тухтай үйлчлүүлээ гарыг гэж бол э, тийм одоо бодолтойгоор орж ирдэггүй. Ийм үйл ажиллагааны онцлогтой газар. Та энэ албан хаагч нарыгаа ёс зүйн хувьд За тэгээ үйлчилгээний одоо харилцаа хандлагын чанарын хувьд ямар байхыг шаарддаг танаа хамт олонны үйлчлэгээний соёл ер нь хэр төвшөнд байна. За миний хувьд бол ер нь боломжийн төвшөнд байна гэж үздэг. Аа төрийн алба бол өөрөө их хүндтэй алба штэ. Иргэдтэй үйлчлдэг. Аа цаагаараа бол иргэдэд үйлчлэлгээд тухайн хөвөнд бол буян нэрж идэг юм сайхан хүндтэй алба гэж би ойлгодгийг. Аа манай ажилтнуудын хувьд бол өдөр бүр л мэдээж стресстэй, бухимдалтай ийм хүмүүстэй харьцаж байгаа. А ёс зүйн хувьд бол би албаа агчдтай маш их ёс зүйтэй байх хэвээр хариуцлага сахилга баттай байх хэвээр иргэдийн өмнө хүлцэнгүй байх хэвээр иргэдэд болж байгаа бүтггүй зүйл төр нь сэтгэлтэй хандах ёстой. А дээр нь төрийн албаны стандарт гэж зүйл бий. А төрийн албыг бол тодорхой хэмжээний стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгэх ёстой. А мөн хууль дүрмд нийцсэн ажил албаа алдаа төтөлгүй хийх ёстой гэсэн ийм шаардлага тавьдаг. Та бүхэн бас олон төрлийн сургалц олон чиглүүлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Та өөрөө аймаг дээрээ идэвхтэй зохион байгуулагдаж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн тухай бас бидэнд мэдээлэл өгөөч. А хөтөлбөр албанчийн үйлчлэгээний ерөнхий газраас бол үндсэндээ нэг 5 үндсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. А дээр нэмээд бол энэ жилийн хувьд 2021 оны хувьд Дэлхийн банкнаас санхүүжигдэж байгаа орон нутгийн санаачлагын төсөл буюу өргөдлөгөөс эмэгтэйчүүдийг чадахжуулах ажлын байранд дадлагжуулах улмаар одоо байнгын ажлын байртаа болгох төрөл бүрийн мэрэгжлийн сургалтад хамруулах ийм нэг хөтөлбөр байгаа. А дараагийнх нь 14-өөс 34 35 насны хөдөлмөрийн насны залуучуудыг хамруулах интерншип буюу ажлын байранд дадал туршлага эзэмшүүлэх мөн бас ажлын байранд дадлагжуулах байнгын ажлын байртай болох зорилготой ийм хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөр маань бол Швейцарын хөгжлийн агентлагийн залуучуудын хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс хэрэгжүүлж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд бол Арангай аймгийн хувьд нийтдээ 30 гаруй залуу залуучууд хамрагдаж ажлын байранд одоо зуучлагдаад байнгын ажлын байртаа болоод байгаа. За нөгөө нэг үлдэж байгаа төсөл маань бол оролцоо төсөл. Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамнаас төвшүүлсэн зорилтын хүрээнд аа оролцоо төсөл маань хэрэгжиж манай аймгаас 55 залуучууд оролцсон байгаа. А энэ 55 залуучуудаас одоо 30-аад нь ажлын байранд дадлагжаад өөрсдийнхөө урамшууллыг аваад мөн одоо банк ажлын байртаа болоод байж байгаа. Та хувийнхээ хувьд ер нь оролцоо төслийг хэр үр дүнтэй ажил болсон гэж тооцож байгаа их том ажил ингээд үндэсний хэмжээнд өрнөлөө штэ тий. Гэхдээ нийтээр нь дүнж болоо бид нар амжаагүй байна. Таны хувьд зүгээр энэ төслийн үр дүнг харуул. Энэ маш үр дүнтэй төсөл. Оролцоо төслийн үр дүнд бол залуучууд хамгийн гол нь сэтгэл зүгээр маш их э, өөрчлөгдөж байгаа. 14 хоногийн вакуумжуулсан сургалтанд хамрагдсанаар тэдний одоо хөдөлмөр эрхлэх хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо ажилд орох энэ хүсэл эрмэлзэл нь бол маш өндөр хэмжээнд өсөж ажил хийчээ, ажлыг одоо хийгээд бүтээчээ гэсэн чин хүсэл эрмэлзэлтэй бол ирдэг бидэн дээр. А бид бол тэр залуучуудаа хүлээж аваад ажлын байранд нь дадлагжуулаад ажлын байртаа болгож байгаа. Энэ бол маш үр дүнтэй төсөл цаашдаа ч гэсэн ер нь бодлогын хэмжээнд дэмжигдээд хэрэгжээд явах гэж бодож байна. Эхнэр хүүхдийн хамтаар аж төрж буй залуу гэр бүлийн тэргүүн Балжин юм. Гэр бүлээрээ оролцоо төсөл хамрагдсанаараа онцлог. Оролцоо төсөл хамрагдсан олон олон залууст ажиглагдж буй нийтлэг нэгэн зүйл бол өөртөө итгэх итгэл, ажил хөдөлмөр чамдах хандлага бөгөөд урд нь төсөөлөжгүй байсан өөрчлөлтөө өөрийн биеэр үзэж бүтээж буй олон залуустай бид ярилцсан мэлээ. Оролцоо төсөлд амжилттай хамрагдсан залуучууд олон газар олон сайхан ажилд орсны нэг жишээ бол манай малчин зочид буудал яг одоо хамгаалагчаар ажиллаад байгаа. Балжин юм байна. За бид нар балжин юмтай уулзаад байна. За оролцоо төсөлд хизээ хамрагдав? Ямар сургалтанд суугаад юу сурч мэдв? Би оролцоо төсөлд эхний ээлжинд оролцоод ярилцлагаа тэнцээд тэгээ дундгаа ар хангаагаас ирсэн би дундгаа яриатай нодгой мэдээлэлээр цогт яар хангаанд академи академ бүгд мөглөөд би яар хангаагаас явсан. 14 хоног вакуужулсан сургалтанд сууж хагас сэргэжилсэн байдалтай. Тэгээд темирхүү сургалтанд 14 хоног суусан. Тэгээд 14 хоног суух хугацаанд бол их юм сурсан. Тэгээд жишээ нь одоо ажил дээр яаж явах уу, яаж хүнтэй яаж харьцах уу, харьцааны соёл маяллаас ахгүй бүгдийг бол сурсан. Тэр төслийн сургалтаас одоо өөрт чинь хамгийн их таалагдсан хамгийн сэтгэлд чинь одоо тод үлдсэн ч гэдэг юм уу. Өөрт чинь хамгийн их нөлөөлсөн нэг зүйлийг хэлээч гэвэл юу одоо хамгийн түрүүнд толгойж орж ирж байна. За одоо хамт олонттай болж ингээд ажилд орсон нь хамгийн түрүүнд их орж байна. Толгойд бол орж байна. Гэхдээ бол хамгийн сайхан сургалт болсон. Сайхан ч олон залуучууд бүрдсэн. Хянга залуучууд 21 аймгаас сайхан сайхан залуучууд ирээд яриа өөрөө нэгдээ. Тэгэхээр сайхан сургалтанд сууж тэгээд бидний чинь дэжээ сургалтанд суух хугацаанд бас Апо компанид очиж дадлага юу үзүүлсэн, Apo компани яаж ажилддаг гэдгийг үзүүлсэн, зарим хүмүүс нь засгийн газрын ордон орж үзсэн. За тийм сайхан сургалт болсон 14 хоног. Тэгээ 14 хоног сургалтанд сууж ирчээ. Тэгээд энэ чинь малчин компани дээр э, дадлага хийгээд 14 хоногийн дадлага хийгээд одоо энэ малчин компанид хамгаалагч ажлыг хийгээд одоо ингэ явж байна. Ажилтаа болох, хамт олонтой болох ер нь өөрт чинь ямар одоо өөр шин сайхан зүйлийг мэдрүүлж байна. Ямар мэдрэмж төрж байна? За ажилгүй байсан би өмнө л. Тэгэл одоо ажилтай хамт олонтой болчихо сайхан байна. Гоё байна. Залуу үеийн хувьд бол ажилгүй өдр залуучуудыг одоо нэг ажилтай ингээд сайхан ингээд хамт олонтой байх бол гоё. Сайхан ингээд. Гоё гэдэг аа. Ер нь э, нөгөө хүн хэлэхээс наашгүй цаас чичгээс наашгүй гэж үг өгдөг штэ. Түүний нэг адил э, ер нь хүмүүст сургалт нөлөөлөө ажил гэдэг бол маш чухал эдгээр хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг зорилт төлөвлөгийн иргэдийг иргэдийг энэ хүү хөтөлбөрт хамруулж сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулснаар бол энэ хүмүүсийн маань сэтгэл зүй бол маш өөр болж байгаа. А мөн дээрэс нь бидний хувьд бол байнгын хийдэг ажил маань бол ажил мэргэжлийн чигээр хэмжээ олгох нэг ажил байна. А сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүдэд мэргэжил сонголтын сургалт зохион байгуулах ажил байна А эдгээр нь бол бид нар бол аа цаашдаа ажлын байран дээр ажиллах, дадлаг туршлага эзэмшээд хүссэн мэрэгчлээ сонгоход нь бол тус төхөн болж байгаа нэг арга хэлбэр гэж ойлгож байна. Эцэг эхчүүд хэр талархалтай байна. Оролцоо төсөлд орсон хүүхдүүдийн ээж аав нар ч юм уу, за интерншип төсөлд хамрагдсан хүмүүсийн эцэг эхчүүд ч юм уу. Тэр хүмүүс бол бодит үнэлгээгээл тань миний хүүхэд хэр их өөрчлөгдлөө гэдгийг танд хэлж байгаа бол. Ер нь эцэг эхчүүд нь маш дуртай байгаа. А яг тэгэхээр эдгээр хүүхдүүд чинь 14 хоногийн хугацаанд дадлаг юу сургалтандаа хамрагдаа 500 сая төгрөгийн урамшуул авчин дадлагжаад мөн 500 сая төгрөгийн урамшуул авчин а мөн дээрэс нь эцэг эхчүүд бол одоо манай энэ гэртээ нэг иймэрхүү хэцүү байсан гараа тний далга болчдөг гэсэн одоо ажил хийж гин гэд энэ тал дээр бол эцэг эхчүүд мэдээж дуртай. Сэтгэл ханамж өндөр. Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, орон нутагт ажлын байрыг бий болгох, орон нутагт ажиллах залуусын сэдлийг дэмжих гэдэг нь үндэсний хөгжлийн бодлогод олон зорилтоор туссан асуудал. Хөлбөр халамжийн үйлсгэний газар бол энэ зорилгыг бодит үр дүнд хүргэхэд чухал нөлөө үзүүлж буй хамт олно. Тэдний судалгаа, сургалт, дэмжлэгт хамрагдаж, орон нутагт олон зуун бизнес боожиж, олон мянган хүн ажлын байраар хангагдаж, амьдралын баталгаатай аж төрж байна. Тэдний нэгэн жишээ бол ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан Дорж Дэрэм юм. Урд нь Арангаа аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль тогооч хийж төсвийн цалингаар болгодог байсан тэрээр өдгөө төрийн бодлого дэмжлэгээр хувийн бизнесээ эхлүүлж дөрвөн хүнийг ажлын байраар хангасан зоогийн газрын захирал болжээ. За хоол хийнэ гэдэг чинь тэгээ ерөнхийдөө юу л дээ. Сэтгэж ингэж хоол хийхгүй бол хааш яаш ийвэл бас болохгүй л дээ. Ер нь хүн э, тэр хүндээ тохоо хүндээ тааруулж тэр хоол одоо нэг Дос өөхт багтаа хоол идэгсэн үх би. Сайхан өөхтөө хоол идэгсэн хүмүүс би ерөөсөө тэр хүмүүсийн захиалгын дагуу ерөөхдөө би хоолоо хийж үйлчлдэг байхгүй. Энэ хүмүүс орж ирэл дандаа яг нүдэн дээр нь би хоол нь хийж өгдөг болохоо их дуртай. Би ч өөрөө хоолоо хийж хүнд өгөөд хүн хөвчлүүд идчихэд баярлаа гэж харахад бүр их сайхан сэтгэл сайхан байдаг. Энийг төрөөснийг сонсоод тэгээ ирж уулзаа энийг төрөлсөн. Яг хувийн юунд улсын төсвийн газар хэлж явахдаа ер хуваар юм хийсэн дээр юм байна гэж бодоод тэгээ энийг зориглож зүтгэж авсан. Тэгээ анхын төрөлхтөө энэ бүх юм торог төхөөрөмжтэй бүгдийг худалдаж авч анх үйл ажиллагаа явуулжлаа. Ер нь зорчиж явж байгаа хүмүүсд их өөрчлөлтөг дээ. Зуны цагтууд аялал жуулчлаар явж байгаа хүмүүс ерөөдөө өөрчлөлтөг. А өвлийн цагтууд ерөөсөө нэг ажилт байхгүй үед энэ Арангаа аймгийн иргэд болон нөө хот хөрөө явж байгаа хүмүүсийн үйлчлүүлдэг юмтай болцоо. Энийг зурагтаар нөгөө нэг мэдээлэл засцгдсан байсан. Энэ төсөл гарсгээд хөдөлгөр халамжийн үйлчлэгнээс. Тэгээд тэрэн дээр бас уулзаа тэнд сургалтанд нь суугаад хийчихсэн 14 хоногийн сургалт хийхнээс яваа дараа 3 4 удаа сургалтууд давтаа явуулж иш тэгжиж төсөл авсан манайх. Энэ төсөл зээлийг авахуд бол ерөөсөө эдгээр их тусал дэмцээ их олон сургалт явуулсан ер хүмүүсээ авахуд хэцүү олддгүй гэдгээс үгүй л юм билээ. Нэгтэй сургалтууд их өгөөжтэй сургалтууд их явуулсан одоо нэг үйл ажиллагаа явуулах гэдэг нэг алхан болсон л доо тэр дэмжлэг болж өгсөн. Ерөнхийдөө халамж үйлчлэгэнд хөдөлмөр хилцэх ерөнхийдөө нэг тусал дэмжигтэй гэсэн мундаг усуд байдаг шүү дээ. Ер нь хаяа очиод нэг зөвлөгөө сургалт боллоо гэхэд ер нь холбогдно. За шинэ сургалт ирлээ суух уу гэдэг. Ер нь нэг сургалт мурлыг их суу шүү дээ бид нар чинь. Эдрээс их мэдээлэл юм авна уу гэдэг. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 1 зорилго залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэгээ үзүүлэх, ажилд дадлагжуулан зуучлах, цогц үйлчлэгээг туршин нэвтрүүлэх болон аж ахуй эрхлэх, бүтээлч, шинэлэг санал, санаачлагыг дэмжихэд хөдөлмөрийн зорилго оршин. 2. Хамар хүрээ. Хөдөлбөрт дараах хэрэгэн боловсролын байгууллага аж ахуй нэгжийг хамруулна Их дээд сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага төгсөөд 3 хүртэл жил болж байгаа. Эзэмшсэн мэрэгчлэрээ ажилласан туршлагагүй, ажил хайжгүй залуучууд. Их дээд сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага. Аж ахуй нэгж байгууллагууд. 3. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээг зохион байгуулна. Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэл явуулах оюутан залуучуудыг цагийн ажилд зуучлах, ажил хайгч залуучуудад ажлын дадал, туршлага эзэмшүүлэх үйлчлэгээ үзүүлэх, шилдэг стартап залуучуудад санхүүгийн дэмжлэг олгох. Ажил олгогч нар болвол мэдээж одоо энэ нийгмийн ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах томоохон бас хариуцлагыг хүлээж байгаа. Тэгэхээр та ажил олгогч нарт нөлөөллийн бас ямар арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Ажил олгогч нартай хэрхэн хамтарч ажилладаг вэ? За энэ жилийн хувьд бол хавраас хойш ковидын нөхцөл байдал хүнд байлаа. Манай аймгийн хувьд бол тэг зөксөлт хийсэн тодорхой хэмжээгээр төрийн байгууллагуудыг 10%-аар 30%-аар ажилуулж хязгаарлсан ийм дэглэмтэй байж байгаад ерөнхийдөө намраас ажил жигдэрч байна. А түүнээс хойш хугацаанд бол 3 удаа ажил олгогч нартай уулзсан байх. Тэгээ ажил олгогч нартай уулзаад ажлын байрны одоо ямар ажлын байр байна вэ? бидэнтэй хамтарч ажиллаач гэдэг уулзалтыг 3 удаа зохион байгуулсны байгуулсан. Тэгээд нэг 100 гаруй ажлын байр бол 100 гаруй төрлийн ажлын байр бол манай аймгийн хувьд байдаг. Тийм. Тэгээд энэ дээрээ бол мэдээж нөгөө түрүүний хэлсэн төслийн эмгтээчүүдийн өргөтлөгөөс эмгтээчүүдийн төсөл Аа тэгээ интерншип оролцоо төслөх хүмүүсийг энэ ажиллаагч нар олгогч нартайгаа бас холбогдуулаад хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо ингээд ажилтаа олно гэдэг бол хамт олонтой, зоригтой, нийгмийн харилцаатай, цалинтай, орлоготой болно гэсэн үг. Аа энэ хүмүүс мэдээж одоо ажилгүйгээрээ тэр чигтээ өөрийгөө нээж илрүүлээгүй ч юм өөртөө энэ зөв нөлөөллийг тусгаж авч чадаагүй байсан бол нөгөө хүнсний толон гих мэтчлэн энэ төрөөс үзүүлж байгаа бас халамжийн бодлогод за төрийн одоо нуруунд дээр бас ачаа болоод ингээд суухал байсан. Тэгэхээр Э, хүнсний эрхийн бичигт мэдээж энэ хүмүүс хамрагдж байсан байх. Тэгээд одоо төтгөлцөж гарч байгаа байх гэж ойлгож байна. Хүнсний эрхийн бичгийн тоон үзүүлэлт ямар. Хүнсний эрхийн бичигт э, манай аймаг 2021 оны 1 сарын байдлаар 1627 өрх 8356 одоо иргэн хамрагддаг байсан. Одоо хөдөлмөр халамжаас хөдөлмөрт бодлогын хэмжээнд бол хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны сайдын 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны 103 дугаар тушаалаар энэ хүнсний эрхийн бичиг олох журмд өөрчлөлт орсон байна. Энэ өөрчлөлт бол мөрдөгдөж эхэлснээс хойш манай аймгийн хувьд хүнсний эрхийн бичгээс хасагдсан хүний доо 1107 болсон байна одоо. Тэгээ үндсэндээ бол 524 өрх энэ хүү үйлчлэгээс хасагдсан. А энэ журам чинь бол нөгөө 200-аас дээш толгомолтой, хоёр орон сууцтай, хоёр машин автомашинтай гэл хоёроос дээш удаа одоо хүнсний эрх хэмжих тамрагддаг өрхийн гишүүний хөдөлмөрийн насны иргэнийг ажилд өрсөн боловч тухайн ажлын байрыг ажлыг хүлээж аваагүй тохиолдолд хасна гэдэг журмаараа хасагдсан ийм өрхүүд байгаа. А өнөөдрхөн бас та бүхэнд нэг шинэ мэдээтэй байна. Энэ маань юу гэхээр одоо Арангаа аймгийн төвөөс 200 гаруй км-ийн зай таслагдсан жаргаланд гээд хойд бүсийн сум байгаа. Жаргаланд сум маань одоо нийтдээ нэг 1100 гаруй өрхтэй. А энэ өрхөөс э, өрхүүд бол бүгд одоо хүнсний эрхийн бичгээс татгалцсан. Арангаа аймгийн хувьд бол хамгийн анхны хүнсний эрхийн бичиггүй сум болж чадсан тийм мэдээ тавигаа. Өнөөдрхөн энэ мэдээг сонссон. Залуусын гарааны бизнесийг дэмжих стартап хөтөлбөрт хамрагдсан нэгэн сайн жишээ Архангай аймагт бий. Энэ бол Сачуу Транс хүрэн шувууны ферм юм. 2018 оны 3 дугаар сараас эхэлсэн уг аж ахуй өнөөдөр 60000 өндөглөгч дахиатай томоохон ферм болжээ. Ерөнхийдөө амьд амьтантай харьцаж байгаа а нэг шувуу ерөөсөө нэг өдөрт нэг өндөг гаргадаг тийм үйлдвэр бол биш. А тодорхой хэмжээний одоо орчин нөхцөлийг сайхан бүрдүүлж ийж бас тодорхой хэмжээний одоо юу гэдэг хайр халамж тэр зүйлийг одоо гаргаж иж тэгжээж одоо эргүү зүр шимээ хүртдэг тийм ажил. А тэгээд эхлээд зэрэг ерөнхийдөө энэ шууга хайрлж одоо хоол хүнсийн ч байдаг юм уу одоо өөрсдөд нь тааруул тэгж өгч иж ерөнхийдөө үр шимээ хүртдэг л дээ. Тэгээд эхлээд зэрэг ерөөсөө л онцлог бол тэр техникэр ч юм уу чи яг өдөрт нэг тех ёстой гэсэн байхад нөө техник бол хийгээл байдаг. А эдгээр болохоор зэрэг тех ёстой гэж хандаж үл ерөөсөө огт болдгоо. Тийм тэргээрээ л онцлог юм одоо. Нэг дахиад 120 хоног боожж анхны өндгөө өгнө. 18 сар идэвхтэй өндөглөн, өндөглөх хугацаа дуусмагц махны чиглэлээр шувуугаа ашиглана. Одоогоор уг ферм 2 зааланда 3 3 мянган шувуу өсгөж байна. Хуучин э, сүрэг маань э, өндөглөж байна. Одоо өндөглөгчийн нэгдүгээр заал өндөглөж байна. Тэнд э, нийт одоо 3000 шувууны багтаамжтай заал байдаг. А тэр шувуунууд маань ерөнхийдөө нэг хоногтой За одоо өндөглөлтийн хүн хувь буурсан. За 1500-аас 1700 орчим өндөг хоногтой гаргаж байгаа. А 10-20 хоногийн дараа энэ шугуунууд ерөнхийдөө нэг 98-аас 100% та өндөглөөд ихтлэхээр зэрэг хоногтой манах нэг нийт нэг 5000 орчим өндөг гаргах тийм хүчин чадалтай болоод ирчихсэн. Хоногт одоо 3 хүний нэг нь одоо өндөг нэг ширхэг өндөг хэрэглэнэ гэсэн судалгаа байдаг. А тэгээд ерөнхийдөө манай Арангаа аймгийн хэмжээнд хэм бол ер нь бол нэг 33 мянган шууны аж ахуй байхад ер нь бол Арангаа аймгийг одоо өндгөөрөл асуудалгүй хангаж чаднаа гэж үзэж байгаа. Аймаг бүр энэ мэт алсын хараатай амжилттай аж ахуй хөгжүүлвэл иргэдэд, эрүүл мэндэд эдийн засагт ч чухал нөлөөтэй юм. Хөдөлмөр халамжийн үйлсгийн газартай хамтарч ажиллаж, залуусын гарааны бизнесийг дэмжих төсөлд хамрагдаг 10 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан төсөл ийхүү бодит үр дүнд хүрсэн байна. Facebook гэсэн юм уу? одоо энэ мэдээллийг авсан да стартап гээд 10 сая төгрөгийн одоо хүүгүүгээр эргэн төлөх нөхцөлтэй ийм зээл байдаг юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас нэг шинэлэг бизнесүүдийг бас залуучуудыг дэмжих зорилготой юм шинэлэг бизнесүүдийг ирж хайж байгаа юм байна гэж одоо мэдээд тэгээд тэнд очиж бүртгүүлээд стартап гэдээ бас нэг сургалтанд суугаа. Тэгээд 23 бүлэг өрсөлдөө тэндээс 15 бүлэг нь одоо энэ 10 сая төгрөгийг авж ирсэн. Энэ үлрээс миний хувьд бүр аж ахуйгаа томруулах гэдэг одоо хамгийн одоо эхний бүр хүсэл зорилгыг одоо өгж чадсан тийм санхүүжилт байна. Яг залуучууд юм сэдээд сэтгээд тэрнийхээ хойноос одоо хөөцөлдөө зүтгэх юм бол а ер нь бол юм хийж байгаа хүнд бол одоо бас бүхэл бололцоо одоо нээлттэй байт юм байна гэдгийг одоо мэдэж авчихсан да. Тоо мэдээл харахаар ингээд а багассан байх юм тийм ээ тоо мэдээл харахаар хүнсний эрхийн бичгээс татгалзаж байна. Бүхлүүд нь нэг сум одоо төрийн төр хүнсний эрхийн бичгийг авах шаардлагагүйгээр амьдрах боломжтой боллоо гэх мэтчлэн. Тэгтэл бид нар нийгмийн сүлжээгээр ядуурлаа, өлсөж өглөө тавтагтаа туллаа гэдэг бас нэг ийм бухимдлууд явагдаад байна. Та зүгээр яг энэ газар дээр нь бас тэр эмзэг үлгийн хүмүүстэй яг гардаж ажиллаж байгаа хүний хувьд шинээр ядуураад байгаа хүмүүс нь их байгаа мó ядуурлаас гараад байгаа хүмүүс нь их байгаа. Аа. Миний харж байгаагаар бол ядуурлаас бас гарж ийн гэж харж байгаа. А бид бол аливаа юмд бол өөдрөг байх хэрэгтэй бас. А дандаа л болохгүй байх, бүтэхгүй байх гэл ингээл нэг зовлон тоочод байдаг. Ер нь одоо өнөөгийн миний зүгээр хувь хүний бодол бол өнөөгийн нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс, залуучууд ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй амар хэлбэрийг харж байна гэдэг чинь үндсэндээ бол сэтгэлгээний ядуурлд орж байгаа одоо юу гэдгийг юмыг нэг дандаа шүүмжилж хардаг. Facebook гээд одоо манад маш их дэлгэрж байна. Энэ сүлжээгээр онлайн цахим сүлжээ хөгжихийн хажуугаар энүүгээр бас муу муухай мэдээл, сайхан мэдээний хажуугаар муухан дийлэнх байна гэж хардаг би. Тэгэхээр манай энэ нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүсийн сэтгэлгээ ядуу юм аа. А сэтгэлгээгээ өөрчилчих юм бол болох гээд байна л гэж хардсан шүү дээ. Ирэх онуудад саяны таны ярьсан энэ амжилтаа хэрэгцсэн төслүүд дахиж хэрэгжих үү? Шинээр ямар төслүүд хэрэгжих вэ? Энэ төслүүдэд хамрагдгийг гэсэн хүмүүс хаанаас мэдээлэл авах вэ? Яаж одоо холбогдож оролцох вэ? За төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бол э, эмэгтэйчүүдийн өргөдөл болсон эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн хөтөлбөр маань бол энэ жилдээ дуусах төлөвлөгөөтэй. А гэхдээ дэлхийн банкнаас санхүүжүүлж байгаа цаашдаа бол хэрэгжүүлэх үр дүнтэй хэрэгжсэн байна. Бидний хийсэн ажлын үр дүнг л харах бах. Хэрэгжүүлэх боломжтой юм аа гэвэл сонгох магадлалтай гэж ойлгож байгаа. Аа залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн дэг дэмжих төслөөс зохион байгуулж байгаа интерншип ажлын дадлага туршлага олгох хөтөлбөр маань бол мөн ялгаа байхгүй энэ жил туршилтаар зохион байгуулагдаад дуусж байгаа. Аа гэхдээ би удирдах ажилтны зөвлөгөөнд суухд бол манай ерөнхий газрын дарга одоо яамнаас бодлогоор үндсэн 5 хөтөлбөр дээрээ 6 хөтөлбөр болгоод интерн шип хөтөлбөрийг бол заашгүй бодлогын төвшөнд бол оруулж ирэх нь зөв юм а хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй юм а гэдэг шийдвэрийг бол хэлж исэн. Тэгэхээр бол эргэжил бас муу ялгаа авахгүй хэрэгжих магадлалтай. Оролцоо төсөл бол ер нь хэрэгжээд явах хаа гэж бодож байна. За тэгэхээр залуучууд бол аа халамжийн хөдөлмөрийн одоо өөрсдийн фейсбુક хуудас болон вебсайтуудаар За энэ цэцэрлэг хотод байрлаж байгаа хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газраар биечлэн ирээд үйлчлүүлээд тодорхой мэдээллүүдийг аваад авах боломж бол нээлттэй байгаа. Тэглэг байх. Ер нь залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс манай энэ танхимыг тогтжуулж өгсөн тоног төхөөрөмж, ширээ, сандал тэгэл бүхий л хэрэгцээтэй зүйлээр тогтжуулж өгсөн. Аа мөн ганцаарчлсан зөвлөгөө, сэтгэл зүйн зөвлөгөө нэг өрөө тогтжуулж өгсөн юм байна. Аа тэгэхээр бид бол энд чинь э, энэ загвар төвөр дамжуулаад нээлттэй офис ажиллаж байгаа. Энд нээлттэй офисоор дамжуулаад хөдөлмөрийн насныг хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхолтой ажиллагч залуучууд бол байн гүйцэлүүлэх боломжтой. Манай үд талх бол байнга нээлттэй байж энэ ажлын цагуудаар энд бол интернетийн орчин байгаа компьютер тоног төхөөрөмж байгаа хүссэн мэдээлэлээ ороод манай байгууллагаар дамжаад авчин а мөн дээрээс нь ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох төсөл хөтөлбөр гэдэг олон зүйл дээр манай хариуцсан мэрэгчлэтнүүд байгаа учраас тэр мэрэгчлэтнүүдтэй манай уулзаад зөвлөгөө мэдээлэл аваад хамтраад ажиллаад манай э, залуучуудаар зуучлуулад ингээд ажил хөдөлмөр эрхлэх манай байгууллагаар үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой. За Батарнал аргад баярлалаа. Танаа 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамт олонд баярлалаа. Аа э, хүний төлөө хэрэгжүүлж байгаа төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа энэ үйл ажиллагаанд чинь өндөр их амжилтыг хүсье. За тэгээд энэ их уур бухимдал нийгмийн шүүмжлэлийг тусахын тусгаж аваад үйл ажиллагаагаа сайжруулад улам одоо цаашаа нуурахгүйгээр шантрахгүйгээр сайн сайхан ажилласаа гэж хүсэж байна. Ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Хадамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг түрээд өндөрлөж байна. Арын сайхан хангаан нутагт ажил төрөл урагштай, аж амьдрал ая тухтай тайван байна. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын хамт олонний сэтгэл зүтгэлээр энд залуучуудын оролцоог дэмжих стартап төслийн хоёр сайн жишээтэй бид танилцлаа залуучуудад зөв чиг хандлагыг өгвөл, залуучуудад зөвөр үлгэрлэл, дуурайлал үзүүлвэл, залуучуудад зөвөр нөлөөлвөл тэд хөдөлмөрлөх, тэд амжилтыг бүтээх, тэд амьдрал ахуйгаа дэвжүүлэх, дээшлүүлэх хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байгаа гэдгийг бид Монгол орныг тойрон хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааг сурвалжилж байх энэ цаг хугацаанд маш ихээр ойлгож байна. Тиймээс хөдөлмөрийн чиглэлд ажиллаж байгаа халамжийн чиглэлд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаагаар бид тун их бахархаж байна. Тэд яг л хүний ах шиг, эгч шиг, аав шиг, ээж шиг зөвлөж, туслаж, хамтарч дэмжиж ингэж ажилдаг хүмүүс юм а гэдгийг бид өдрөөр тусам ойлгож байна. Ингээд хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж байгаа халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар Өвөр хангай аймагт уулзцаая. Төр баяртай.